iki tandane walasison wujud sak nong dodo iki wujute rasane sum sum goi ki tondo ni rosa ojo sampai Iki wala Terima kasih. sun songgo iki tondo nirasa ojo sampai to nong dodo iki wujude rasa iki wujude rasa iki wujude rasa